Les journalistes n'ont pas bonne presse. On les attaque de toutes parts. L'information, c'est l'oxygène qu'on respire. On étouffe quand on en est privé. Derrière le rideau de fer, des hommes et des femmes se sont battus pour avoir accès à une information libre et indépendante. Aujourd'hui, l'Europe doit poursuivre ce combat en demandant des comptes aux grandes plateformes numériques. Il n'y a pas de liberté de l'information sans responsabilité.